Hallå där! Idag hade vi tänkt att göra en yoghurttallrik med banan, vattenmelon, hallon, vindruvor, mango, digestivekex och yoghurt. Vi börjar med att vi ska skära bananen i mittformer. Nu när vi har skärt bananen så återgår vi till melonen. Nu så ska vi skära ut melonen ur skalet. Nu när vi har skärt ut melonen så ska vi skära melonen i små kubformer. Nu hoppar vi över till vindruvorna. Nu har vi skärt vindruvorna och nu hoppar vi över till hallonen och mango. Här har vi hallonen och mangon och den kommer inte göra något med. Så nu får vi bara hälla i all frukt i skålen med yoghurt. Nu har vi lagt i frukten i yoghurten, så nu återstår det bara att fixa digestivekexen. Sen så delar vi några digestivekex på mitten. Nu sätter vi backstabykäxan i kanterna i skålen. Sen så krossar vi några och häller över frukten. Det här är resultatet av vår viktiga mellanmål. Så nu återstår du bara en sak till och det är att äta.